мен дарыгер доктурбекмин азыр силерге эгерде адам кургак учук менен ооруп калса эмне кылуу керектигин айтып берем кургак учук таякчаларына иммундук клеткалардын күчү жетпей калганда аларга дары дармектер жардамга келет дарылоону дарыгер гана дайындай алат кургак учукту дарылаган дарыгерди фтизиатр деп аташат дарылоону канчалык эрте баштаса бактериянын организмге тийгизген зыяны ошончолук азыраак болот кургак учук таякчалар абдан жай өлөт ошондуктан даарылоо алты айдан кем эмес убакытка созулат даарылоону үзгүлтүккө учуротпоо абдан маанилүү кыргызстанда ал акысыз эгерде даарылоону убактысынан эрте токтотуп койсо кургак учук бактериялары туруктуу болуп калат аларга адамдын ичкен даарылары таасирин тийгизбейт дарыгерлер муну дарыга туруктуулук деп аташат кох таякчаларын жок кылуу үчүн күчтүүрөөк башка дарылар талап кылынат ал эми даарылоо болсо кыйла көп убакытка созулат эгерде зарылчылык болбосо кургак учукту сөзсүз эле ооруканада даарылоонун кереги жок адам көнүмүш жашоодо жашоосун уланта алат дайыма дары ичип жаткан адамдар башкаларга инфекцияны жуктурушпайт ошондуктан дарыланып жаткан адам менен мамилени түзүүдөн коркпогула тескерисинче аны колдогула ал сөзсүз айыга тургандыгына ишендирүүгө жардам бергиле